Me llamo Soraya González Guerrero y bueno, pues mi formación profesional es periodista y trabajo en una cooperativa, eh, una cooperativa de trabajo donde somos seis socias trabajadoras. Llevo diez años trabajando en esa cooperativa que se llama Pandora Mirabilia y donde intentamos eh, interconectar eh, la comunicación con el feminismo. Eh, viene de un colectivo feminista que estábamos en la facultad de periodismo, que se llamaba Megas el colectivo. Y bueno, pues eh, queríamos, cuando acabamos la carrera de periodismo, no nos gustaban los trabajos que había porque eran casi todos de publicidad, ¿no? Como estaba muy mal el mercado laboral y los trabajos que había no nos satisfacían y queríamos hacer algo más relacionado con la educación y la comunicación y, con el feminismo. Entonces veníamos, veníamos de trabajar en muchos en temas colectivos y bueno, pues del activismo entonces queríamos también como politizar nuestro ámbito laboral, Y entonces pues decidimos crear una, cooperativa. Una cooperativa quiere decir que, no hay jefes ni jefas, que es como que es una estructura horizontal, eh, la propiedad es de todas, eh, hay una igualdad salarial eh, y, funcionamos de forma asamblearia, tenemos asambleas cada, cada 15 días, intentamos que sean, y, ahí pues vamos, pues, en la asamblea siempre el punto del día es los trabajos que estamos haciendo, eh, hay un punto económico, eh, luego también ahora estamos en una cooperativa de segundo grado que se llama Tangente, que somos como 18 cooperativas trabajando en red. O sea, nosotros ahora mismo en la cooperativa estamos todas contratadas, tenemos, eh, tenemos un local alquilado, tenemos una contable, tenemos una gestora. Y, luego, pues eh, cuando, hay años que van mejor, por ejemplo, este año nos ha ido mejor que otros años, ha, ido, habido años que no ha ido tan bien, pero nunca hemos dejado de, cobrar el sueldo. Y lo que hacemos es que cuando tenemos, eh, cuando hemos generado más ingresos, porque hemos trabajado mucho también, ¿no? pues lo que hacemos es que luego intentamos tener más vacaciones, pero también hacemos inversiones, ¿no? Por ejemplo, ahora queremos hacer, queremos, tenemos como una idea de hacer un, pues de hacer más materiales, ¿no? De hacer más materiales como un cuento propio. Entonces todo eso es, como una apuesta de Pandora para seguir haciéndolo, ¿no? nosotros tenemos una jornada de siete horas y intentamos llevar un poco el cálculo de las horas que trabajamos. Solemos eh, tener un cálculo de las horas y decir, pues yo, yo, este, yo este año eh, o estos seis meses he trabajado 50 horas de más. Entonces intentamos luego eh, compensarlo en vacaciones, tener más vacaciones o de pronto dices, pues me cojo este día libre para compensar. Es que cargos como tal no, no hay. O sea, hay, pues, hay una que se encarga de llevar todo el tema del local, ¿no? Que pues materiales, informática, ¿no? Como que intentamos y luego coordinamos proyectos. O sea, que, hay proyectos que van saliendo y siempre hay una persona que la coordina. Aunque seamos cuatro o varias en el proyecto, hay una persona que coordina, que coordina ese proyecto. hacemos muchas cosas de formación y de, intervención social, desde talleres de prevención de violencia de género, violencias machistas, talleres de amor y sexualidad. Y hacemos mucha formación eh, en relación con estos temas, tanto con primaria como secundaria, como grupos de mujeres, población adulta, ¿no? Esa sería como una, una línea, intervención social y formación. También hacemos formación online, con, temas de perspectiva de género, tenemos, como varias de nosotras somos periodistas y nos gusta escribir, pues sí que tenemos varios cursos de escritura creativa con perspectiva feminista, que estos son así como cursos que nos apetecía hacer y que hemos buscado la forma de hacerlos, no nos, no lo han financiado desde ningún sitio. Eh, también hay un curso que hacemos online que es el de ecofeminismo, que lo llevamos haciendo, yo creo que ya lleva 16 ediciones. Luego hacemos consultorías eh, consultorías para hacer planes de igualdad, para transversalizar la perspectiva de género en una organización. Hemos hecho varios planes eh, para incluir la perspectiva dentro de la organización, tanto en la comunicación como en las relaciones que tiene la organización, en los planes que hacen en cómo se, comunica. También tenemos una pata que antes no la teníamos tan nombrada así, pero que sería como gestión cultural, porque sí que hemos hecho, pues, eh, por ejemplo, estos dos últimos años hemos hecho dos exposiciones, relacionadas con las violencias machistas y los feminismos. Entonces hemos tenido que pensar desde cómo divulgar a, la población general estos temas y desde los soportes, desde cómo hacer algo, desde cómo moverlo por diferentes distritos, en, diferentes espacios, Y es una línea que nos, ha gustado mucho, que, que nos parece muy, que tiene mucha potencialidad Pues, por ejemplo, eh, el cuento, propio, ahí fue una apuesta, nos pusimos a hacerlo, no teníamos presupuesto, eh, eh, nos pusimos a escribir los cuentos, nos aliamos con, una música que también ha escrito parte, Camila Monasterio, que ha escrito parte de los cuentos, y ahí luego hicimos una campaña de microfinanciación, un crowdfunding. Y estuvimos como un año dándole vueltas a la idea, seleccionando las protagonistas, las, temáticas, y luego ya empezamos a hacer la campaña de microfinanciación y ahí más o menos hicimos un cálculo aproximado de lo que iba a costar producirlo, o sea, lo que iba a costar pagar a los locutores y a las locutoras, eh, imprimir, el, eh, maquetar y el diseño gráfico, todo también con un presupuesto bastante ajustado, o sea, que no, eran los precios del mercado, o sea, hemos pagado a todo el mundo, pero a veces no han sido los precios que hay en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que muchas de esas personas que querían estar en el proyecto y les encantaba, ¿no? Y las horas, por ejemplo, de escribirlos, eso no está dentro, o de difundirlo, ¿no? Porque hacer una, hacer una, hacer una campaña de microfinanciación lleva mucho trabajo y tienes que hacer un plan de comunicación, pero luego se han venido otros retornos. O sea, ha tenido retornos de que nos pues, a nivel de promoción nos ha conocido mucha gente, muchas organizaciones, nos han salido luego, hemos podido usar esos, esos materiales, los podemos usar en nuestras propias formaciones y entonces no, como que, que, si, que igual eh, el presupuesto de la campaña del crowdfunding no, cubría todos los gastos, pero el retorno que está habiendo, pues es que no se puede, no, se podría monetarizar, Porque es mucho, el, retorno simbólico. Para nosotras lo ideal es que sea una intervención integral y que sea de continuidad, pero eso desde que hemos empezado hace 10 años, eso ha eh, cada vez lo han ido recortando, Sí que había proyectos hace 10 años, de hecho había uno que hacíamos entre varias cooperativas, que se llamaba Con vistas a la igualdad, y era un proyecto que tocaba todos los tramos educativos, eran, eran muchísimos talleres, y había formación a AMPAs y a familias y también al profesorado. No hay un compromiso, no hay un interés real por temas de igualdad. Entonces se reduce a días de, al 8 de marzo y al 25 de noviembre, pero por parte de los mm, políticos no hay un interés en temas de igualdad y sí que hay un interés por la gente técnica, por las sobre todo mujeres. O sea que nos encontramos muchísimo interés de pronto por profesoras y profesores en, colegios, en institutos, que de pronto ahí sí que como que ves que hay un interés por contactar, por ver cómo seguir, por pedirte luego información, materiales. nosotras no suplimos al profesorado porque, sí que vamos durante el horario lectivo, que eso es súper importante porque eso le da, como una le da como una autoridad a lo que estás haciendo, que no sea solo una actividad extraescolar, sino que dentro del horario lectivo, pero nosotras somos profesionales que, que van al aula, que normalmente se suele quedar el profesorado, entonces damos los talleres en el horario lectivo, ¿no? O sea, puedes incluir la perspectiva de género en tu asignatura genérica, pero ya que encima le estés exigiendo que, sea, que no es experto en, relaciones afectivos sexuales pero así como hay un psicólogo o una psicóloga y a veces no hay una persona coeducadora en los centros educativos. Entonces eso lo que hacen es que viene gente profesional y entra de fuera y entra al aula, pero esas, y esas personas pueden estar contratadas por una empresa, pueden ser de una cooperativa, Eh, pues, trabajamos mucho con administraciones públicas, o sea, todo lo que es intervención social en colegios o en centros educativos, o con mujeres mayores en centros culturales. También hemos trabajado mucho con ONGs, hemos hecho eh, procesos de consultoría, tanto para incluir la perspectiva de género en la organización, como para hacer planes de comunicación, eh, para hacer materiales didácticos, He hablado mucho de la parte de intervención social y de formación, pero por ejemplo, en los cursos que hacemos de escritura feminista, ahí el perfil eh, son chicas jóvenes, sobre todo mujeres, eh, muchas veces con un, pues que tienen, muchas son universitarias eh, o incluso algunas más mayores, jubiladas, que les gusta la escritura y, tienen interés por el feminismo, ¿no? En los, cursos de, en los cursos que hacemos de ecofeminismo, ahí hay un perfil hay, muchas, hay, un perfil también de mujeres, mayoritariamente. Sí que ha habido hombres en muchos de los cursos, pero el, 10% o el 5%. Pero sí que hay un interés de formación y de saber, eh, pues eso, pues de cómo conectar en este caso ¿no? la, ecología, y el feminismo. Y es un perfil eh, de, pues la, verdad es que hay mujeres jóvenes y más mayores, y hay jubiladas, eh, hay, hay mujeres de aquí, de, todas las comunidades autónomas, incluso a veces de América Latina también se han apuntado. Y em, algunas a veces están en organizaciones, entonces quieren como, como formarse para luego volcarlo en su organización. La educación, también cada vez tenemos más, eh, le estamos dando mucha importancia también a la, comunicación. O sea, que ahora también estamos haciendo muchos planes de comunicación. Eh, por ejemplo, estamos en un proyecto que se llama Juntas Emprendemos, que, somos varias cooperativas que hacemos cursos de formación con mujeres que, quieren, que tienen una idea de negocio. Entonces, además, donde vinculamos la economía social y solidaria con, la, con el feminismo. Y nosotras hacemos la parte de comunicación. pues cuando el, objetivo de tu trabajo no es, no eh, no es el lucro, ¿no? O sea, que por supuesto eh, es, poder pagar el trabajo, pero hacer un trabajo en condiciones de calidad, de dignidad, y luego eh, intercooperando, para mí es fundamental trabajar en red, y a mí no me, no me interesa crecer exponencialmente, a mí me gusta muchas veces abrir redes, ayudar a otra gente que, genere sus propias cooperativas y cómo poder... o sea, que no, me interesa de pronto que Pandora, Pandora sea una multinacional lo que me interesa es que haya muchas Pandoras y que trabajemos en red, ¿no? Todas, todas juntas. Entonces, eso, la intercooperación, eh, el trabajo digno y de calidad. Yo creo que es muy importante también el cuidado y el autocuidado dentro de las cooperativas, ¿no? El poder que sean sostenibles. Eh, hablamos de la sostenibilidad integral, ¿no? Que sea sostenible económicamente y que sea sostenible humanamente, ¿no? O sea, que, cómo gestionamos los, estreses, los picos de trabajo. Ahora, por ejemplo, nosotras, que estamos en un momento que te decía de crisis de cuidados, porque varias eh, van a ser madres, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué hacemos en un momento en el que va a haber varias bajas laborales y cómo gestionamos eso sin volvernos locas y, y, pudiendo garantizar luego el, acceso otra vez a la cooperativa en las mismas condiciones, ¿no? Para mí el feminismo, es feminismo porque es feminismo plural y hay muchas corrientes y es muy diverso y, a mí me gustan, además, como que hay cosas que leo del feminismo de la diferencia que me reverberan, del ecofeminismo, que me, ¿no? Como que hay muchas corrientes y a mí me parecen todas increíbles y que de todas se pueden aprender y que de hecho muchas corrientes y hay muchos debates que aprenden unas de otras y que yo de pronto rechazo algo porque alguien ha creado ese concepto, entonces creo que no, que no hay que rechazar ninguna de las corrientes y para mí es imprescindible que el feminismo sea anticapitalista, que si no es anticapitalista pues, <laughs> pues puede ser... Sí, o sea, como que me parece que es incompatible, ¿no? O sea, que, este modelo capitalista es un modelo insostenible y, machista, ¿no? Entonces, tiene que ser un, feminismo anticapitalista y abierto a, la diversidad, ¿no? Que no hable solo por un modelo de mujer, no, no hay un sujeto de mujer, ¿no? Hay, mucho, hay muchas formas de ser mujer y de ser feminista. nos definimos como feministas y tenemos una apuesta súper clara por el feminismo, y lo que ha podido cambiar es que hemos ido pensando nuevas formas de divulgar los feminismos, como por ejemplo las exposiciones, como por ejemplo los, cuentos que, hemos escrito, ¿no? Como, que estamos también buscando formas más artísticas y más creativas de, hacer, pues, de, hacer que el feminismo llegue llegue a la cuarta capa de la cebolla, por <laughs> usar una metáfora, y que no se quede solo en la gente convencida. Pues yo creo que ahora mismo estamos bastante consolidadas y, y creo que, o sea, que ahora mismo hemos pasado por... Eh, la crisis no, ha conseguido pararnos y yo creo que hemos pasado los peores años y que, o sea, ahora ya tenemos una trayectoria, tenemos nuestros propios proyectos, o sea, que tenemos proyectos nuestros y yo creo que además como que hemos aprendido a diversificar, ¿no? A no tener un monocultivo que de pronto viene una plaga y te quedas eh, sin nada, ¿no? O sea, como que sembramos en muchos espacios y siempre estamos como abriendo nuevas puertas, nuevas vías y creo que esa es la clave de, de nuestra fortaleza. Entonces, eh, pues creo que yo, yo, veo, yo veo Pandora en, como mi, es mi vida y es mi trabajo y, y es mi comunidad, ¿no? Entonces, creo que, que, todavía nos quedan, o sea, que nos quedan muchos años y irán cambiando, ¿no? Pues igual entra más, que igual entra gente, hay gente que se pedirá excedencias o, o sea, que, que, le veo, que le veo un, le veo un futuro largo con cambios y con idas y venidas. Pues el objetivo es eh, poder incidir en las políticas públicas, que haya, que, o sea, que, pueda haber muchos proyectos para todo el mundo, no solo para que la gente, para eh, la gente que, pueda pagarlos, ¿no? que, todos los cursos que hacemos pudieran llegar a muchísima gente. Eh, o sea, para mí el objetivo es que el feminismo y la educación en valores y la igualdad de oportunidades pues llegue al máximo de gente posible. Y nosotras no somos, afortunadamente, no somos las, eh, las, eh, las únicas que pueden hacerlo, ¿no? sino que hay muchísimas más entidades y colectivos y organizaciones.